Pagaliau pabaigiau rašyti dabar programas ir dabar nusipilniau kavos podelio. Žiauriai noriu kavos. Aš taip dėvinu kavą, late, nežinau, man atrodo, aš galėčiau dieną litrais ją gerti, bet aišku, litrais negeriu, maksimum du padeliai į dieną. Man taip pakelia nuotaiką ta kava. Realiai net ne taip, kad energijos duoda, bet tiesiog pakelia nuotaiką. Žiauriai. Mėgstat kavą? Žodžiu, kavos pertraukėlę, gero jums žiūrėjimo ir tikiuosi, kad nepraeik šitas vlogas. Get down with it! mergaitės, čia jūs labai mėgstus šitus dalykus. Nors iš tikrųjų labai dažnai ateina ir vaikinai dar sirupai. Vienas iš populiariausių, sakyčiau, kad yra braškinis ir karamelė. Šitie va du yra pap populiariausi. Dar, palauk sekundę, dar yra cezorio, garstyčių ir medaus, kas čia dar balanys, kečupas. O barbekiu atvažiavo ar ne? Vadimai. Barbekiu atvažiavo ar ne? Va, barbekiu dar. Va, žvėdėlis, naujienas niekas dar neturi. Niekas, mes pirmi. Waffles, vafliai. Vafliukai. 4 gramai cukraus, 100 gramų. Labai blogai, nieko nematau. Mm, tai tavai ragavai jums. Chocolate peanut butter, šokoladas. Ne, nenoriu peanut. Vanilio noriu. Ne, peanut butter. Vanilio. Taip, vienam barė yra riebalų daug. 9 gramai riebalų, 4,5 cukraus, baltymų 12. 12 baltymų. Cukraus kiek sakai? 4. Vafliukai. Vafliukai. Давай, atidarom. Nu, rimtai šaltas, gerai, reikės padėti ant radiatorius. Da, yra dar kokių naujienų įdomių? Ne, viskas. Goldas. Goldą prodžių. Beždakys. Oi, tai čia jų tiek daug. Beje, nepamirškit irgi naujieną atvežėm guminukus. Guminukus, kas mėgsta, tai vat šitie ir, ir, ir, ir, ir mėlyni. Ir vat šitie vienas liko. Žiauriai skanus, labai. Nu, tikrai galima juos pavalgyti. Vat šitas, tai kaip šitas skonis vadinasi pastoviai? Anyžiai? Anyžiai. Anyžiai. Ui, toks neskanus ir taip paragau vos neatsivėmiau. O visi šitie kiti žiauriai skanus. Aš jums žadėjau, kad šitus vafliukus paragausiu su jumis, bet iš tikrųjų aš jau du paragavau, suvalgiau ir jie buvo skanus, skoniai buvo su šokoladinės sureštų sviestų, labai skanus, man šitas žiauriai patiko o kitas buvo vanilinis. Vanilinis nelabai patiko, labai saldus ir toksai man pasirodė šiek tiek sintetinis skonis. Ir iš tikrųjų cukraus gan daug, 7 gramai vienam batonėlį, tai kažkaip nelabai man patiko šitas dalykas, o šitas yra šokoladinis, čia yra 4 gramai cukraus, tai ragausiu šitą dabar su jumis, nes kaip tik rytinę kavą geriu ir reikia kažką skanaus suvalgyti atrodo, tai va štai taip. Šokoladinis vafliukas, bet iš tikrųjų labai saldu. Bet mano manimus skaniausias yra su rieštų sviestu. Bet šitas irgi neblogas. Vadimai paragausim? Mhm. Mm. Gal sudėtis iš tikrųjų nėra tokia tobula, kaip norėtųsi, bet retkarčiais paskanauti tikrai galima, bet gal kiekvieną dieną nelabai siūlyčiau. Čia yra 4 gramai cukraus, mm, angliavandenių 10 gramų, riebalų gan nemažai 13 gramų, 13 gramų kablelis 4, 13 kablelis 4, jo, bet baltymų 12 gramų. Nu, toksai dalykėlis. Paskanauti retkarčiais tikrai galima. Tai va. Все. Apsilankėm Lidle. Iš tikrųjų labai labai retai mes ten nuvažiuojam, buvom vos tik porą kartų. Bet vienas pažįstamas mums pasakė, kad Lidle gan pigi yra kalakutieno, o vištieno, vištieno mums jau yra čia, tai mes nusprendėm nuvažiuoti ir nupirkti kalakutienos. bet taip pat radau ir jautienos. Rodysiu, ką aš nusipirkau iš Baltimo. Žodžiu. Iš pirmo jautieną pagal kainą. Kamera, čia, aš noriu rėkti. Aš po sporto tokia labai aktyvi. Žodžiu, jautina. Ir kilogramas 4,98 kažkas tokio. Tai iš tikrųjų čia iki 5 eurų, tai aš sakyčiau labai pigiai, nes visada perkam iki, tai ten būna virš 5 eurų, o jeigu jau koks geresnis gabaliukas, tai ten jau būna virš 6 eurų. E, Turgų niekada nesilankom, ypač šaltuoju metu, tai mums šitas variantas atkrenta. Tai žodžiu, jautina. E, šiaip gabaliukai atrodo visai normaliai. Yra šiek tiek to riebalo, bet tai labai lengvai nusipjausia šiuo metu. E, kitas dalykas. Kalakutą nupirkom. Deja, nebuvo krūtinėlės. Neprisimė, kokia krūtinėlės kaina buvo ne. parašyta. Bet tikrai ten iki 5 eurų, man atrodo. Nemeluosiu, kiek kainuoja. Bet užtad nupirkom šviežios kalakutų, šviežios kalakutų blauzdelės be sąnarių. Žodžiu, atrodo va taip, žiūrėkit, koks galingas gabalas. Ta blauzdelė tokia truputį didesnė nei mano. <laughs> Blauzdelė tai išmėginsim ir Vos kainą. Didesnė kaip pas vadimą. <laughs> nu irgi fantas. ne paskala kuota didesnė blauzda. Jis sako, kad net paskala kuota didesnė blauzda nei pas vadimą. Nu, maždaug tokių balsų. Tai kaina irgi... Lemba, kodėl tu nepaėmė čekio? Vadimas nepaėmė čekio. Bet irgi buvo... Nes aš dar nepaėmė. Keturi kažkiek nes jis ne pensininkas. Tai žodžiu, painam netgi tris pokus. Va. Tai bandysiu, bandysim, ragausim. Paskui vėlgi kalakutiena, šviežia kalakutų šlaunelių mėsa guliašų. Tai va šitas dalykas buvo šeši kažkiek už kilogramą, tai šiek tiek brangesnis, bet vėlgi jau gabaliukas supjaustata, tai pabandysim ir vadimas paėmė faršą. Iš tikrųjų, aš visada esu prieš sumaltus jau faršus, nes ten prideda visokių nesąmonių, bet vadimas pasakė, čia visai neblogai, tai pažiūrim. 97 procentai kalakutiena, vanduo, druska, prieskonio ekstraktai, augalų ekstraktai, stabilizatorius, natrio acetatas. Na, manau, vadimas galės tai valgyti, aš gal atsisakysiu. Nes vieną kartą vadimui buvo Kas tau buvo? Opa? Beveik skrandžio opa. Jau. Beveik skrandžio opa nuo kalakutienos pirktinio faršo iš Rimi. Tai labai buvo blogai. Tai aš šiaip nelabai norėčiau valgyti. Kažkokių yra nesąmonių pridėta rimtai. E, dar viena jautina. Dantų pasta. Vadimas paėmė pabandyti. Sako, reikia išbandyti. Ir ką aš dar čia nusipirkau? Dar nusipirkau štai tokius padažiukus. Štai toks, štai toks, štai toks ir toks. E, iš tikrųjų, nežiūrėjau sudėties, kažkada labai senai pirkau vieną iš tokių ir man patiko. Čia yra ir cukraus, aišku, ir dar visokių nesąmonių bet kadangi aš visaip marinuoju vištieną ir tą pačią kalakutieną ir jautieną, tai porą šaukštelių, jeigu aš dėsiu į kilogramą jų faršo arba ten kokios nors kitos mėsos, tai tikrai didelios, didelės įtakos nepadarys, o skonė šiek tiek duos. Tad aš nebijau šitų dalykų, nes aš nesiruošiu varžybom, tai man šitas dalykas nebaisus. Tai va, štai tokie pirkiniai, o palikom iki 30 eurų atrodo. Tai dar taip neblogai. Viskas, žiauriai alkana, vadinasi nežinau, bet aš tai žiauriai alkana po sporto. Dabar yra 10 <laughs> valandų 15 minučių. Jo? Šis Samsungas gerai rodo? Jo, gerai. Tai va taip vėlai mes šiandien grįžom namo. Viskas, lėkiu. Nelėkiu, o einu. atėjo Valentino diena. Aš tą progą net lūpas pasidažiau. O čia yra dovana mano vyrui. Dabar jis išėjo pirkti kavos, o aš einu ir padėsiu jam ant stalo. Nors iš tikrųjų čia nebus taigmena, jis, nes jis žino, kad aš jam planavau dovanoti ir žino ką. Tai tokia čia ir dovana. Kavos padarai? Ne. Мой Валентин, мой Валентин. Iš tikrųjų, jie žinojo, kokia čia bus dovana. Tokio gražioje dėžėje, pasižiūrėkit, kokia dovana. Ne, žak, tai, kad dovana, koks įpakavimas. Graži dėžė? Nu, jo. What the fuck? Kodėl čia nes taip negražiai? Labai nepatogu žiūrėti, filmuoti. Nu, ну давай, Гречев stendas ar atskirai netgi. Tai čia kaip nori galima pastatyti po? Čia ant teliko kabinas, jeigu nori. Ant teliko ir iškabinsiu. Kamera. Žodžiu, čia yra. Nes gal kiti dabar galvoja, kas čia yra per nesąmonę. Kas čia per 50 Shades of Grey. Mhm. Aksesuaras. Šitas įmantresnis tai kažkoks. Prisižiūrėjai jo, ne? Viskas, pažiūrėjai? Daugiau nieko nėra įdomu? Nieko. Kur mano dovana? Tu gavai per kalėdas dovaną, o aš nieko nebuvau. Kur mano dovana? Jeigu jis jau sproks į ausį. Nu, tai dabar reikia kratyti. Žiūrėkit, kas čia dabar bus. Kodėl tu kaip mačiutė apsirengus mano... Nes labai šalta. Happy Valentine's Day! <laughs> Nepavargai, aš pavargau laikyti. Laikyk dar. Tuoj parodysim rezultatą, kas čia bus. Čia reikės viską prasukti. Čia viskas? Tuoj papą iškris. <laughs> ten būtų kam kristi. Geras, atlyginai. Super rezultatas. Tai gal čia reikia palaukti? Nu, bet jis jau neplokščias. Čia aš tau rodo, kad mano ranka pavargo, o ne kad tu pasitaisytum tenais. Ką, aš žinau, kad čia nėra. Tai išjung, paskui parodysiu galutinį rezultatą. Žodžiu, kažkokia nesąmonė. Nu, neplok, neplok čia dabar ta širdutė, bet ką, žinau. Aš galvoju, čia bus didelis balionas. Nesąmonė. Kiniečiai. atsakymas į vieną iš jūsų klausimų. Klausimas buvo, ar galima dėti proteiną į kepinius, ar nepraranda jį savo savybių. Be abejo, šiek tiek jis praranda savo savybių, kaip ir ta pati mėsa, kai jinai yra gaminama, tai šiek tiek praranda ten tų baltymų ir panašiai. Tad su proteinu be abejo vyksta tas pats, bet nepraranda visiškai ir nieko blogo su juo nepasidaro. Tad drąsiai jūs galite dėti į kepinius. Tik tai vienas yra bet E, būtinai pažiūrėkit, koks eina saldiklis į proteiną. Jeigu eina saldiklis toks kaip aspartamas, tai jo negalima kaitinti, nes kai yra kaitinamas, tai tas aspartamas e, reaguoja į temperatūrą ir tampa keiksmingas. Todėl negalima jo kaitinti, negalima dėti kepinius, negalima uh, dėti į kavą, nes būna, kad žmonės daro baltyminę kavą, tai jeigu turit proteiną, būtinai pažiūrėkit, koks eina ten saldiklis, šiaip dažniausiai būna sukralozė, e, kartais būna, kad stevija. Tai jeigu šitie du, tai drąsiai tikrai galit e, kepti, dėti visur, tikrai nieko blogo nebus. Taigi, Ačiū Jums, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad laikas Jums neprailgo ir labai tikiuosi, kad Jums patiko šis vlogas. Jeigu patiko, tai būtinai rašykit savo komentarus, būtinai rašykit savo klausimus ir dalinkite su draugais ir spauskit like. Ačiū, kad žiūrėt. Iki.